Siemano widzowie, czy zastanowiliście się kiedyś, czy, można by było zaakceptować Ligę Legend przez telefon? Otóż tak, da się. Nazywa się, ta aplikacja nazywa się Mimik i jeżeli macie to pobrać, to będziecie musieli kliknąć tu, a to Was przekierowuje, co macie dalej zrobić. Co będziecie musieli mieć? To na pewno kod QR na telefonie, gdzie wyskoczy Wam takie okienko i z automatu e, pokaże Wam się kod, który będziecie po prostu musieli przyłożyć i wtedy was to zaakceptuje i wasz telefon, i wtedy na telefonie będziecie mogli zrobić sobie co chcecie. Czyli e, oczywiście to przelogowanie, jak się już zalogujecie. I tak, będziecie mogli zapraszać znajomych, zmienić skill runy, banować postacie i wybierać postacie. E, akceptować e, lub nie akceptować e, mecze i wybierać różnego rodzaju tryby, tyle ile jest po prostu na lidze. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie tej aplikacji, to proszę pisać. Ja odpowiem i Siemano.